وقت نحكي عن انهيار اقتصادي بنحكي دايما عن تراكم خسائر وصراع على توزيعها بس الانهيار كمان هو قطاعات حققت ارباح على ظهر الخسائر ووصلت لمحل ما عادت قادرة تربح الانهيار بالنسبة لهالقطاعات هو فرصة لتصفية الميزانيات قبل فتح صفحة جديدة لترجع تراكم الأرباح من أول جديد من التسعينات كانت المصارف والعقارات أكبر المستفيدين من النظام الاقتصادي واثنيناتهم وصلوا لحيط مسدود قبل انتفاضة 17 تشرين من نص 2019 استنفدت المصارف قدرتها على توظيف أموال المودعين وما كان باقي منها بحسابات المصارف برا إلا 9.8 مليار دولار قيمة بالكاد تغطي التزامات المصارف بالخارج بالوقت نفسه توقفت تدريجيا القروض المدعومة للسكن وقروض الإسكان وانتهت طفرة القطاع العقاري ومع انخفاض أسعار العقار انخفضت مساهمة القطاع العقاري بالاقتصاد اللبناني ووصلت سنة 2019 لأدنى مستوى لها من أكثر من تسع سنين بلغت مساحات البنى المرخصة بكانون الثاني 2019 أدنى مستوى إلها من سنة 2011 ومع تدهور هالقطاعين بتكون قدرة الرسامين الكبيرة على مراكمة الأرباح توقفت وصار ضروري إلها إعلان الانهيار لتصفية الخسائر الماضية حتى تقدر الرساميل ترجع تحقق أرباح وقت عم تدعي المصارف الدولة لتحمل كلفة هالخسائر بتكون الرساميل عم بتسكر ملف السنين الماضية من دون ما تدق بالأرباح يلي حققتها بوقتها ووقتها بتدعي المصارف الناس تفتح حسابات فريش عن جديد بتكون الرساميل عم تتحضر للمرحلة المقبلة ولإعادة توظيف الودائع الجديدة وكأن شيئا لم يكن تعودت المصارف اللبنانية على الغنج وساعدتها الظروف الدولية لجذب الودائع بسهولة وتوظيفها بخيارات بتأمن لها أرباح كبيرة من دون مخاطر حقيقية بال 2007 بسبب الأزمة المالية العالمية ضاعفت المصارف ودائعها وخفضت بنفس الوقت كلفة هالودايع ودفعت عليها فوايد أقل بالمقابل حققت أرباح كبيرة من توظيف هالودايع بسندات الخزينة اللبنانية أو بشهادات الإيداع عن مصرف لبنان وتولى مصرف لبنان تثبيت سعر الصرف حتى ما تتحمل المصارف أي مخاطرة بالنسبة لسعر الصرف وحتى وقت عطيت المصارف قروض للقطاع الخاص ارتبط 90% من هالقروض بطفرة أسعار العقارات كانت إما قروض للمطورين العقاريين أو للناس لتشتري بيوت وكلها قروض بلا مخاطر لأن مقابل رهونات عقارية وقف تدفق العملات الأجنبية بال 2011 وبلشت مرحلة عجز ميزان المدفوعات يلي بيلخص الفرق بين قيمة التحويلات الواردة للبلد والخارجة منه بوضع طبيعي كان مفروض تنخفض قيمة الليرة بس فات مصرف لبنان بعمليات تمويل تثبيت سعر الصرف للحفاظ على أرباح المصارف من الدين العام بالليرة ومن هون بلشت تتراكم كتلة الخسائر بميزانية المصرف المركزي وباسم تثبيت سعر الصرف عطى مصرف لبنان أرباح ضخمة للمساهمين بالقطاع المصرفي وبعض المودعين النافذين تحت عنوان الهندسات المالية تتلخص هالعمليات بإغراء المصارف لتحويل دولاراتها لمصرف لبنان مقابل ربح فوري بالليرة المودع العادي كان عم بيخسر أمواله كانت عم تنحط بمصرف مركزي عم بيصرف الدولارات بتثبيت سعر الصرف بس المصارف وبعض المودعين الكبار بقيوا يربحوا يربحوا من الفوائد الضخمة يلي عم تندفع مقابل هالتوظيفات الهندسات المالية كانت آخر ضرب مربح للمصارف من بعدها صار الانهيار فرصتها الوحيدة لإعادة ترتيب ميزانيتها ومعركتها الأخيرة هي تحميل خسائر الماضي للدولة ومش للرساميل يلي حققت أرباح الماضي وعم تستعد لأرباح المستقبل <laughs>